صلیبی لشکر شام اور لبنان کے بہت سے علاقے فتح کرنے کے بعد بیت المقدس کی طرف بڑھ رہا تھا اس فوج میں تیرہ سو سوار تھرٹین ہنڈریڈ نائٹس اور بارہ ہزار پیدل فوجی ٹویلو تھاؤزنڈ سولجرز تھے ادھر بیت المقدس میں فاطمی گورنر افتخار الدولہ تقریباً پانچ ہزار جوانوں کے ساتھ اسی دشمن کا انتظار کر رہے تھے افطار الدولہ کا لشکر گوکھے تعداد میں کم تھا لیکن بیت المقدس کے حفاظتی انتظامات کو دیکھیں تو پانچ ہزار کی تعداد بھی ڈیفنس کے لیے کافی تھی شہر کا نقشہ کچھ یوں تھا کہ اس کے گرد چار کلومیٹر لمبی فور کلومیٹر لانگ حفاظتی دیوار تھی جو پچاس فیٹ بلند ففٹی فیٹ اونچی تھی اور دس فیٹ تک ٹین فیٹ تک چوڑی تھی دیوار پر تھوڑے تھوڑے فاصلے سے تیر انداز بھی تعینات تھے دیوار کے آگے ایک بڑی خندق ایک ٹرنچ بھی کھدی ہوئی تھی فاطمیوں کے پاس چودہ منجنیکیں کے اور بھاری مقدار میں آگ لگانے والا کیمیکل بھی تھا شہر کے باہر موجود پانی کے کچھ کنویں تو تھے لیکن ان میں بھی فاطمیوں نے زہر ملا دیا تھا جو چھوٹا موٹا چشمہ صاف باقی رہ گیا تھا قلعے سے باہر شہر سے باہر وہ بھی بیت المقدس کی دیواروں پر کھڑے تیر اندازوں کی رینج میں تھا سو اگر سلیبی شہر کے گرد گھیرا ڈال کر محاصرہ شروع کر دیتے وہاں بیٹھ جاتے تو جون کی سخت گرمی اور پیاس انہیں بےحال کر دینے کے لیے کافی تھی جبکہ اس کے مقابلے میں شہر کے اندر پانی کی کوئی کمی ہی نہیں تھی کیونکہ یہاں تو زیر زمین راستوں سے تازہ اور صاف پانی مسلسل دستیاب تھا تو ایسے میں کیا سلیبی لشکر نے پھر بھی بیت المقدس کا محاصرہ کیا کیا وہ اتنی مشکل جنگ کو لڑ کر جیت پائے میں ہوں فیصل رائج اور دیکھو سنو جانو کی نئی series the crusades and Ayubi کی دوسری قسط میں ہم آپ کو یہی سب دکھائیں گے مائکیورس فیلوز سلیبی لشکر تین جون ایک ہزار ننانوے ٹین نائنٹی نائن کے روز بیت المقدس سے پچاس کلومیٹر دور رملہ شہر پہنچ چکا تھا یہ بیت المقدس سے پہلے مسلمانوں کا آخری قلعہ تھا آخری گڑھ تھا جس پر قبضہ سلیبیوں کے لیے بہت ضروری تھا انہیں خدشہ تھا کہ اس شہر میں انہیں سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن ہوا اس کے الٹ جیسے ہی سلیبی لشکر شہر کے سامنے پہنچا تو یہ دیکھ کر حقہ بکا رہ گیا کہ شہر کے دروازے کھلے ہیں اور شہر خالی ہے رملہ کے باشندے سلیبی لشکر کی آمد کی خبر سن کر ہی شہر چھوڑ کر جا چکے تھے سلیبیوں کو نہ صرف یہ کہ بغیر کسی مزاحمت کے بغیر لڑائی کے پورا شہر مل گیا تھا بلکہ رملہ کے اندر سے انہیں گندم کا بھی ایک بہت بڑا ذخیرہ ہاتھ آ گیا چند روز بعد چھ جون کو وہ رملہ سے بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے تو ایک اور کامیابی ان کا راستہ تک رہی تھی جب وہ شہر سے محض سولہ کلومیٹر سکسٹین کلومیٹر دور تھے تو اچانک انہیں مسیحیوں کا ایک وفد ملا یہ مسیحی بیت المقدس کے جنوب میں بیت الحم شہر سے آئے تھے آپ جانتے ہیں کہ بیت الحم مسیحیوں کی ایک اور مقدس ترین جگہ ہے جہاں ان کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ کرائسٹ پیدا ہوئے تھے یہاں ان کی ممکنہ جائے پیدائش پر ایک چرچ بھی تعمیر کیا گیا ہے جسے چرچ آف نیٹویٹی کہا جاتا ہے تو مسیحیوں کے وفد نے سلیبیوں سے کہا کہ ہمارا شہر آپ کا منتظر ہے آپ کی راہ تک رہا ہے آئیے اور ہمیں مسلمانوں کے قبضے سے آزاد کروائیے چنانچہ سلیبیوں کا ایک دستہ ان مسیحیوں کے ساتھ گیا اور بیت الحم کو بغیر کسی مزاحمت کے اپنے کنٹرول میں لے لیا شہر میں انہیں کوئی مسلمان فوجی نہیں ملا یہاں کی آبادی بھی مسیحی تھی جنہوں نے سلیبیوں کا دل کھول کر استقبال کیا سلیبی سپاہی چرچ آف نیٹیوٹی کے سامنے پہنچے اور اس کامیابی پر کرائسٹ کا شکریہ ادا کیا اور نعرے لگائے بیت الحم کو کنٹرول میں لینے کے بعد یہ سلیبی سپاہی واپس اپنے مرکزی لشکر میں آ گئے اور بیت المقدس کی طرف پھر سے مارچ شروع ہو گیا اس وقت تک بیت المقدس کے ارد گرد کا علاقہ پوری طرح سے سلیبیوں کے کنٹرول میں آ چکا تھا اور یہ شہر درمیان میں یوں ہی تھا جیسے سمندر میں ایک چھوٹا سا جزیرہ ہو سات جون کے روز سلیبی لشکر کو بیت المقدس کی دیواریں نظر آنے لگیں ان دیواروں کو دیکھ کر کئی سلیبی سپاہی فرت جذبات سے اپنے آنسو نہ روک سکے اور زار و قطار رونے لگے یہ شہر ان کے لیے سب سے مقدس تھا اور اسی کے لیے وہ یورپ سے کئی ہزار کلومیٹر کا سفر طے کر کے پہنچے تھے وہ جلد از جلد اس شہر پر قبضے کے لیے بیتاب تھے لیکن بیت المقدس ان کے لیے ترنوالا ثابت ہونے والا ہرگز نہیں تھا آپ جان چکے ہیں کہ فاطمی بھرپور حفاظتی انتظامات کے ساتھ تیار تھے یہی وجہ ہے کہ سلیبیوں کے لیے یہ شہر بہت دیر تک یوں ہی رہا کہ جیسے یہ فتح ہو ہی نہیں سکتا اس وقت سلیبیوں نے پھر کیا سات جون کو سلیبی لشکر نے دو اطراف جنوب اور شمال ساؤتھ اور نارتھ سے شہر کا محاصرہ کر لیا لیکن افتخار الدولہ کی توقع کے عین مطابق انہیں پانی کی کمی سے مشکلات پیش آنے لگی شہر کے باہر ایک چھوٹے سے تالاب میں پینے کا پانی موجود تو تھا لیکن اس کے ساتھ بہت سیریس مسائل تھے ایک مسئلہ تو یہ تھا کہ تالاب میں پانی ایک زیر زمین چشمے سے آتا تھا اور اسے بھرنے میں تین دن لگتے تھے دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ یہ جگہ فاطمی تیر اندازوں کی رینج میں تھی لیکن شدید گرمی میں پیاسے سلیبی تین دن بعد اس تالاب پر پہنچ ہی جایا کرتے تھے دشمن کے برستے تیروں کے درمیان تالاب پر جھمگھٹا لگ جاتا تھا کچھ فاطمیوں کے تیروں سے مارے جاتے تھے اور کچھ لوگ کچھ سلیبی ڈھالوں پر ان تیروں کو روک کر آگے بڑھتے رہتے تھے رش کی وجہ سے پانی کے لیے دھکم پیل اور جھگڑے بھی ہوتے تھے اس دھکم پیل میں ان کے کئی جانور جنہیں وہ پانی لے جانے کے لیے ساتھ لاتے تھے وہ تالاب میں ڈوب کر مر جاتے تھے سو ہوا یہ کہ جلد ہی یہ تالاب یہ واحد پانی کا ذخیرہ لاشوں سے بھر گیا اور سلیبی پانی کے اس اہم ذخیرے سے محروم ہو گئے سلیبیوں نے اس تالاب سے مایوس ہو کر دیگر جگہوں پر اب پانی کی تلاش شروع کر دی بڑی مشکل سے سلیبی کیمپ سے کوئی دس کلومیٹر دور ایک جگہ پانی تو ملا لیکن وہ بھی گندہ اور بدبودار تھا سلیبی سپاہی اتنی دور سے یہ آلودہ پانی مشکیزوں میں بھر کر لاتے تھے اور جو کی روٹی کے ساتھ اسے پی لیتے تھے یہ پانی انہیں بڑی احتیاط سے لیکن پینا پڑتا تھا کیونکہ اس میں بعض اوقات جونکیں بھی ہوتی تھیں خون چوسنے والی یہ جھونکیں جو سلیبی سپاہی غلطی سے بھی نکل لیتا وہ انتہائی تکلیف دہ موت مر جاتا جب فاطمیوں کو پتہ چلا کہ دشمن کس جگہ سے پانی لا رہا ہے تو انہوں نے وہاں بھی اپنے سپاہی بھیجنا شروع کر دیے یہ سپاہی ارد گرد کے درختوں اور جھاڑیوں وغیرہ میں چھپ جاتے اور موقع ملتے ہی سلیبیوں پر تیر برساتے انہیں ہلاک کرتے اور واپس آ جاتے تیرہ جون کو سلیبیوں نے شمالی اور جنوبی نارتھ اور ساؤتھ سائیڈ سے قلعے پر بھرپور حملہ کیا انہوں نے سیڑھیوں کے ذریعے دیواروں پر چڑھنے کی کوشش کی لیجنڈ ہے کہ سلیبیوں کو کسی غیبی ہستی نے بشارت دی تھی کہ اگر وہ پورا دن حملہ جاری رکھیں گے تو شہر لازمی فتح ہو جائے گا سلیبیوں نے شمال اور جنوب دونوں اطراف سے بھرپور حملہ کیا حملہ جاری رکھا سپاہی دیوار کے ساتھ سیڑھیاں لگا کر اوپر چڑھنے لگے تاہم دیواروں پر کھڑے فاطمی تیر اندازوں اور سپاہیوں نے ان کا یہ حملہ بری طرح ناکام بنا دیا کہتے ہیں فاطمی سپاہی دونوں ہاتھوں میں تلواریں لے کر لڑ سکتے تھے اور وہ لڑتے تھے جبکہ سلیبیوں کے ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی اور دوسرے میں ظاہر ہے ڈھال اس طرح فاطمی سپاہیوں کے لڑنے کی صلاحیت سلیبیوں سے بہت بڑھ جاتی تھی سو دوستو یہ پہلا حملہ سلیبیوں کا جس کے بارے میں انہیں بشارت بھی ملی تھی مبینہ طور پر وہ ناکام ہو گیا اور سلیبی واپس اپنے کیمپس میں آ گئے اس ناکامی کے بعد سلیبی لیڈر گوڈ آف بیون نے باقی سرداروں کے ساتھ ایک میٹنگ کی ایک ملاقات کی اس ملاقات میں فیصلہ کیا گیا کہ جب تک دیوار پر چڑھنے کے لیے مناسب آلات نہیں بن جاتے یعنی ہتھیار اس طرح کے تیار نہیں ہو جاتے تو کوئی نیا حملہ نہیں کیا جائے گا مائکیورس فیلوز گیارہویں صدی الیونتھ سینچری میں کسی قلعے کو فتح کرنے کے لیے منجنیکوں کے علاوہ کیٹرپولرس کے علاوہ دو اور ہتھیار بہت مشہور تھے ایک ریم اور دوسرا سیج ٹاور ریم ایک مضبوط شہتیر یا درخت کا مضبوط تنا ہوتا تھا جس کے اگلے سرے پر لوہا یا کوئی مضبوط دھات چڑھا کر اسے انتہائی طاقتور اور توانا بنا دیا جاتا تھا پھر اس لکڑی کے نیچے پہیے لگا دیے جاتے تھے پھر یہ سپاہی اس ریم کو تیزی سے دھکیلتے ہوئے قلعے کی دیوار یا دروازے کے کمزور حصوں سے ٹکرا دیتے تھے اور بار بار ٹکرا کر اسے توڑ دیتے تھے اسی طرح ریم کے علاوہ بھی جو دوسرا ہتھیار تھا وہ سیج ٹاور جو تھا یہ ایک لکڑی کا بہت بڑا ایک مینار سا ہوتا تھا جس کی مختلف منزلیں ہوتی تھیں سٹوریز ہوتی تھیں ان میں فوجی کھڑے ہوتے تھے یہ ٹاور قلعے کی دیوار کے برابر بلند بنایا جاتا تھا اس کے نیچے لکڑی کے پہیے لگا کر اسے آگے بڑھایا جاتا تھا جب یہ قلعے کی دیوار کے قریب پہنچتا تھا تو اس کا ایک حصہ دروازے کی طرح کھل کر قلعے کی دیوار پر ٹک جاتا تھا یوں ایک پل سا بن جاتا تھا سیج ٹاور میں بیٹھے سپاہی اس پل سے گزر کر قلعے کی دیوار پر پہنچ جایا کرتے تھے تو یہ وہ دو ہتھیار تھے جن کو بنانے کے لیے سلیبیوں کو لکڑیوں کی بہت بڑی تعداد میں ضرورت تھی اس میں مقامی مسیحیوں نے ان کی بہت مدد کی ان لوگوں نے سلیبیوں کو ایسی جگہوں کے بارے میں بتایا جہاں درختوں کے بڑے بڑے ذخیرے موجود تھے چنانچہ سلیبی وہاں سے بڑے پیمانے پر لکڑیاں اور درختوں کے تنے کاٹ کر لائے اور اپنے منصوبے پر عمل شروع کر دیا ہزاروں سلیبیوں نے دن رات ایک کر کے حملے کے لیے ضروری سامان تیار کر لیا ہتھیار وغیرہ تیار کر لیے انہوں نے ایک بہت بڑی ریم تیار کی جس کے نوکدار سرے پر لوہا چڑھایا گیا پھر کم از کم دو بڑے سیج ٹاور بھی بنا لیے گئے جو تین منزلوں کے برابر تھے اور حفاظتی دیوار جتنے اونچے تھے اس طرح انہوں نے چند منجنے کے اور حفاظتی دیوار پر چڑھنے کے لیے بہت سی سیڑھیاں بھی تیار کر لیں اس سب کے علاوہ سلیبیوں نے حفاظتی دیوار کے آگے موجود خندق کو بھی جلدی جلدی بھرنا شروع کر دیا تاکہ اسے آسانی سے پار کیا جا سکے اس دوران سلیبیوں کو ایک اور اہم خبر بھی مل گئی اٹلی کی ریاست جنوا سے چھ بحری جہاز خوراک لے کر بیت المقدس سے 66 66 کلومیٹر دور جافا کے ساحلی شہر میں پہنچ چکے تھے سلیبیوں نے فوری طور پر ایک دستہ جافا بھیجا تاکہ وہ وہاں سے کھانے پینے کا سامان لا سکے ان سپاہیوں کے راستے میں ایک فاطمی دستے سے جھڑپ بھی ہوئی تاہم یہ بچتے بچاتے جافا پہنچ گئے جنیوا کے جہاز رانوں نے سلیبیوں کا خیر مقدم کیا سب لوگ اتنے خوش تھے کہ رات بھر جشن مناتے رہے کسی کو دھیان ہی نہ رہا کہ سمندر کی طرف سے بھی کوئی خطرہ پیش آ سکتا ہے صبح جب جشن ختم ہوا تو ایک بڑا خطرہ واقعی سر پر پہنچ چکا تھا فاطمی بحری بیڑے نے جنوا کے جہازوں کو گھیر لیا تھا اور شہر پر حملے کی تیاری کر رہے تھے یہ صورتحال دیکھ کر سارے سلیبی اور جہازران بھاگ کھڑے ہوئے فاطمیوں نے ان کے جہاز قبضے میں لے لیے اور مصر کی طرف واپسی کا سفر شروع کر دیا بہرحال دوستو یہ سلیبی سپاہی اس افراتفری میں بھی ایک فائدہ اٹھانے میں کامیاب رہے کہ وہ کھانے پینے کا کچھ سامان ساتھ لے ہی گئے اور یہ سامان لے جا کر انہوں نے بیت المقدس کے باہر بیٹھے ہوئے اپنے لشکر میں بانٹ دیا یہاں آپ کو دوستوں بتا دیں کہ مسلم فاطمی فوج تو ایک کمانڈر یعنی افتخار الدولہ کی کمان میں متحد تھی یونائٹڈ تھی لیکن سلیبی لشکر میں شدید اختلافات تھے پہلا اختلاف تو اس بات پر ہو رہا تھا کہ بیت المقدس پر قبضے کے بعد اس کا بادشاہ کون بنے گا لشکر میں شامل ہر شہزادہ اور ہر سردار خود بادشاہ بننے کے خواب دیکھ رہا تھا سلیبی لیڈرز کی ہر میٹنگ میں اس مسئلے پر بات ہوتی تھی بادشاہ کے لیے ہر کوئی اپنا یا اپنے پسندیدہ امیدوار کا نام پیش کر رہا تھا دوسری طرف لشکر کے ساتھ موجود پادریوں کا کہنا تھا کہ بیت المقدس یوروشلم تو خدا کا شہر ہے کوئی انسان بھلا یہاں کا بادشاہ کیسے بن سکتا ہے اسے تو خدا کی یعنی دوسرے الفاظ میں چرچ کی نگرانی میں ہونا چاہیے کیونکہ زمین پر تو خدا کے نمائندے وہی ہیں بادشاہت کے اختلاف کے علاوہ دوستو فوج کی کمان کے مسئلے پر بھی بہت زیادہ کانفلکٹ تھا شہر کی شمالی اور جنوبی دیواروں کے ساتھ تعینات سلیبی فورسز کے اپنے الگ الگ کمانڈرز تھے نوردرن سائٹ پر شمالی سائٹ پر جو سلیبی لیڈرز موجود تھے انہوں نے گوڈفرے کو اپنا سپریم کمانڈر تسلیم کر لیا تھا جبکہ جنوبی طرف سودرن سائٹ پر تعینات سلیبی ایک دوسرے کمانڈر ریمنڈ کو اپنا لیڈر مانتے تھے تاہم گوڈفرے کا گروہ ذرا زیادہ مضبوط تھا حتیٰ کہ سدرن سائٹ سے بھی بڑے پیمانے پر سریبی سپاہی فرار ہو کر گوڈفرے کے ساتھ ہی شامل ہو رہے تھے یعنی ناردرن سائٹ پر اس وجہ سے ریمنڈ نے مجبور ہو کر اپنے سپاہیوں کو بھاری رقوم دینا شروع کر دی تاکہ وہ اسے چھوڑ کر نہ جائیں حتیٰ کہ شہر کی خندق کو پتھروں سے بھرنے کے لیے بھی وہ اپنے سپاہیوں کو پیسے دینے پر مجبور ہو چکا تھا اب شمالی اور جنوبی دیواروں پر تعینات ان سلیبی لشکروں میں یہ ریس لگی ہوئی تھی کہ بیت المقدس میں سب سے پہلے قوم داخل ہوگا اس مقابلے کے لیے گوڈ فری سیج ٹاورز اور ریم تیار کروا رہا تھا جبکہ ریمنڈ خندق کو پتھروں سے جلد از جلد بھر کر دیوار پر حملے کی تیاری کر رہا تھا اب ان کے مقابلے میں جب سلیبی یہ تیاری کر رہے تھے تو فاطمی بھی کسی طرح غافل نہیں تھے فاطمیوں نے اپنی زیادہ تر فوج کو جنوبی طرف یعنی کمانڈر ریمنڈ والی سائٹ پر تعینات کر رکھا تھا کیونکہ اس طرف سے دیوار تھوڑی کمزور تھی ان کی منجنے کے دن رات سلیبی کیمپ پر پتھر برساتی تھیں جو سلیبی لوگ خندق میں پتھر بھرنے جاتے تھے وہ فاطمی تیر اندازوں کا نشانہ بھی بنتے تھے دوسری طرف شمال میں نارڈن سائیڈ میں گو کہ فاطمیوں کے کم فوجی تعینات تھے لیکن وہاں بھی ہر ممکن تیاری کر لی گئی تھی اس سائٹ پر گوڈفرے کی ریم اور منجنیکوں کے مقابلے کے لیے دیواروں کے ساتھ ساتھ گھاس پھونس سے بھری بوریاں رکھ دی گئی تھیں اور رسیوں کے مضبوط جال بنا کر لٹکا دیے گئے تھے تاکہ پتھروں اور ریم کے حملوں سے دیواروں کو کچھ کشن دیا جا سکے گوڈفرے کی سیچ ٹاورز کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ کیمیکل بھی بڑی مقدار میں جمع کر لیا گیا تھا جو بہت جلد آگ پکڑ لیتا ہے تو دوستو دونوں طرف خوب تیاریاں ہو رہی تھیں جن میں خاصے دن بھی لگ گئے اس دوران جولائی کا مہینہ بھی شروع ہو چکا تھا لیکن دونوں طرف سے اکا دکا جھڑبوں کے علاوہ کوئی خاص لڑائی شروع نہیں ہو رہی تھی البتہ اس دوران سائیکلوجیکل وارفیئر نفسیاتی جنگ خوب لڑی جا رہی تھی سلیبیوں نے کئی مسلم قیدیوں کو شہر کی دیوار کے سامنے قتل کیا جنوبی طرف تو ایک جاسوس کو منچنیک کے ذریعے اس خندق میں بھی پھینک دیا گیا جس میں پتھر بھرے جا رہے تھے اس نفسیاتی جنگ کے جواب میں فاطمیوں نے بھی مبینہ طور پر ایک سخت حرکت کی انہوں نے جنوبی دیوار کے ساتھ کئی سلیبیں لٹکا دی فاطمی سپاہی ان سلیبوں پر گندگی بھینکا کرتے تھے بہرحال نفسیاتی جنگ اور حملے کی تیاریاں اور سلیبیوں کی اندرونی کش بکش سب ساتھ ساتھ چلتی رہیں ادھر پادری بھی اپنی دعائیہ تقریبات جاری رکھے ہوئے تھے آٹھ جولائی کو پادریوں کے کہنے پر سلیبیوں کی ایک بڑی تعداد نے ننگے پاؤں سلیبیں اٹھا کر شہر کی شمالی دیوار کے ساتھ پیدل چلنا شروع کر دیا ان کا خیال تھا کہ اس طرح خدا جنگ میں ان کی مدد کرے گا اور شہر جلد فتح ہو جائے گا تاہم یہ لوگ دیوار کے اتنا قریب تھے کہ فاطمیوں کی رینج میں آ گئے فاطمیوں نے تیر اور پتھر برسا برسا کر بہت سے ان سلیبیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور بچنے والوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا تو دوستو اس سارے ہاؤ ہو کے درمیان سلیبیوں کی تیاریاں آخرکار مکمل ہو گئیں اور حملے کی گھڑی بھی آن پہنچی چودہ جولائی کی صبح فورٹینتھ جولائی کی صبح جو ہی سورج نکلا تو سلیبیوں نے دونوں جانب سے بیت المقدس پر دھاوا بول دیا شمالی سائٹ سے نورڈرن سائٹ سے ریم کو جبکہ دونوں ٹاورز کو دونوں اطراف سے آگے بڑھا دیا گیا جس وقت سلیبی یہ موو کر رہے تھے تو اتنے میں فاطمی بھی پوری طرح چوکس تیار ہو چکے تھے انہوں نے دشمن کے آگے بڑھتے ہوئے قدموں کو پتھروں اور تیروں کی بارش کر کے روک دیا اس سے سلیبیوں کو نقصان تو بہت ہوا لیکن وہ پتھروں اور تیروں کو ڈھالوں سے روکتے ہوئے دیوار کی طرف پھر بڑھنے لگے ان کا نشانہ دیوار کا ایک کمزور حصہ تھا جسے توڑ کر وہ شہر میں داخل ہونا چاہتے تھے فاطمیوں نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے پتھروں اور تیروں کا رخ ریم اور سیچ ٹاور کی طرف ہی موڑ دیا کہتے ہیں وہ پتھروں کو تیل اور چربی میں ڈبو کر ان پر آگ لگاتے تھے پھر ان جلتے ہوئے پتھروں کو منجنیکوں سے دشمن پر پھینک دیتے تھے ان پتھروں میں کیل بھی جڑے ہوتے تھے سو جب یہ مخصوص قسم کا پتھر سیج ٹاور یا ریم سے ٹکراتا تھا تو چپک جاتا تھا اور پوری جگہ آگ سے دہکنے لگتی تھی فاطمیوں نے اس طرح جنوبی سائیڈ والے سیج ٹاور کو جلا دیا پھر شمالی سائیڈ پر نورڈرن سائیڈ پر اکلوتی ریم کو بھی آگ لگا دی گئی لیکن ہوا یہ کہ اس نقصان سے پہلے پہلے سلیبیوں نے رحم سے مرکزی دیوار کے سامنے کی چھوٹی دیوار کو توڑ دیا تھا اس میں شگاف پیدا ہو چکا تھا اسی رکھنے سے اسی سوراخ سے سلیبیوں نے جلتی ہوئی رحم کو اندر دھکیل دیا تاکہ آگے کی مرکزی دیوار کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جا سکے یہ آگ سے دہکتی ہوئی رحم دیوار کے مزید حصوں کو توڑتی ہوئی اس کے پیچھے موجود مرکزی دیوار تک پہنچ گئی چھوٹی دیوار کا شگاف خاصا بڑا ہو گیا تھا پہلے دن کی جنگ کچھ ایسی ہی صورتحال کے ساتھ شام کو تھم گئی اگلے روز پندرہ جولائی ففٹینتھ جولائی کو سلیبیوں نے اسی جگہ سے اسی شگاف سے دوبارہ حملے کا آغاز کیا ان کا دوسرا سیج ٹاور جس میں گوڈ فری آف بھی موجود تھا اسے اسی رکھنے سے گزار کر مرکزی دیوار کے قریب لایا گیا ٹاور اور دیوار میں محض چند فٹ کا فاصلہ رہ گیا تھا فاطمیوں نے جب یہ دیکھا تو اپنا سب سے خطرناک ہتھیار لڑائی میں جھونک دیا یہ تھا گریک فائر جسے آتش یونانی بھی کہا جاتا تھا یہ ایسا کیمیکل تھا جس سے لگنے والی آگ پانی سے بھی نہیں بجھتی تھی فاطمیوں نے یہ کیمیکل واڈفرے کے سیچ ٹاور پر فائر کیا انہیں یقین تھا کہ یہ سیچ ٹاور بھی پہلے ٹاور کی طرح جل جائے گا تاہم دوستو فاطمیوں کو معلوم نہیں تھا کہ دشمن ان کے اس سیکرٹ ویپن کے متعلق سب کچھ جان چکا ہے وہ اس طرح کے بیت المقدس کے فاطمی گورنر افتخار الدولہ نے محاصرہ شروع ہونے سے پہلے شہر کی زیادہ تر مسیحی آبادی کو شہر سے نکال دیا تھا انہی لوگوں نے شہر کے گرد درخت تلاش کرنے میں سلیبیوں کی مدد بھی کی تھی تو انہوں نے ہی گریک فائر کا راز بھی سلیبیوں کو دے دیا تھا دوستو انہوں نے صرف راز ہی نہیں دیا تھا انہوں نے گریک فائر کا توڑ بھی بتا دیا تھا اور توڑ یہ تھا کہ آتش یونانی کو اس کیمیکل کو پانی سے تو نہیں بجھایا جا سکتا لیکن سرکے سے اس آگ کو ضرور ٹھنڈا کیا جا سکتا ہے چنانچہ سلیبیوں نے اپنے سیچ ٹاور میں سرکے سے بھرے ہوئے مشکیزیں پہلے سے رکھے ہوئے تھے جو ہی سیچ ٹاور پر گریک فائر پھینکا جاتا تو یہ سرکے کے مشکیزیں انڈیل کر اسے بجھا دیتے سو فاطمیوں کا سب سے خطرناک ہتھیار بیکار ہونے لگا اس ہتھیار کو ناکارہ ہوتے دیکھ کر فاطمی سپاہیوں کے ہوش اڑ گئے وہ بار بار سیج ٹاور کو جلانے کی کوشش کرتے رہے اور اس کوشش میں دیوار کے ہی ایک حصے کو وہ آگ لگا بیٹھے اس دوران سیج ٹاور بھی اب دیوار سے آ لگا تھا اور یہاں سے بھی فوجی اب دیوار کے اوپر کودنے لگے تھے سلیبیوں کے کچھ سپاہی دیوار کے دوسرے حصوں کے ساتھ سیڑھیاں لگا کر بھی اندر داخل ہونے لگے تھے انہیں اندر جاتے دیکھ کر اس شمالی حصے کی طرف کے فاطمی سپاہی بھاگ نکلے جب دشمن کے شہر میں داخلے کی خبر پھیلی تو جنوبی دیوار پر سودرن سائڈ پر تعینات فاطمی سپاہیوں نے بھی راہ فرار اختیار کر لی کئی سپاہیوں نے جان بچانے کے لیے بلند دیوار سے چھلانگ لگائی اور نیچے گر کر مارے گئے یوں دوستو شمالی کی طرح نودرن سائڈ کی طرح جنوبی دیوار بھی سودرن سائڈ بھی خالی ہو گئی اور سلیبی لشکر شہر میں داخل ہو گیا سلیبیوں نے شہر میں آتے ہی خون کی ہولی کھیلنا شروع کر دی وہ قتل عام ہوا کہ جس پر انسانیت آج تک شرمندہ ہے سلیبیوں نے شہر میں موجود فاطمی فوجیوں اور عام شہریوں کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارا بے شمار لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے گئے انگنت لوگوں پر بے تحاشا تشدد کرنے کے بعد انہیں جلتے ہوئے علاؤ میں جھونک دیا گیا عورتوں کی گودوں سے بچے اٹھا کر دیواروں کے ساتھ پٹک پٹک کر مارے گئے عورتوں کو بھی تلواروں سے کاٹ دیا گیا کچھ مسلمانوں نے مسجد اقسا کے احاطے میں کبات السخرا یعنی سنہری گنبد والی مسجد ڈوم آف دا راک میں پناہ لے لی کہتے ہیں کہ کچھ سلیبیوں نے مسیحیوں نے ترس کھا کر انہیں اپنا جھنڈا دیا کہ یہ اپنے پاس رکھو تاکہ تمہاری جان بخشی ہو جائے لیکن جب یہ والے تحفظ دینے والے سلیبی چلے گئے تو دوسروں نے آ کر ان لوگوں کو بھی مار ڈالا ان کے اپنے دعوے کے مطابق انہوں نے یوروشلم میں بیت المقدس میں ایک ہی مقام پر دس ہزار ٹین تھاؤزنڈ مسلمانوں کو تہ تیغ کر دیا بلکہ انہوں نے تو یہودیوں اور عیسائیوں سمیت بہت سے غیر مسلموں کو بھی زندہ نہیں چھوڑا ہلاکتیں کتنی ہوئیں اس وقت کون سا ہیومن رائٹس تھا جو ریکارڈ رکھتا سو آج تک کسی کو درست تعداد معلوم نہیں البتہ ایک مسلم ہسٹورین کے مطابق ستر ہزار سیونٹی تھاؤزینڈ مسلمان تو صرف مسجد اقسا کے احاطے میں قتل کیے گئے ان میں امام اور علماء سبھی شامل تھے اس قتل عام کے دوران بھی دوستوں بے پناہ لوٹ مار ہوتی رہی کہتے ہیں بہت سے مسلمانوں نے مرنے سے پہلے سونے کے سکے بڑی تعداد میں نگل لیے تھے تاکہ وہ دشمن کے ہاتھ نہ لگ سکیں لیکن سلیبیوں نے ان سکوں کو تلاش کرنے کے لیے لاشوں کے پیٹ چاک کرنا شروع کر دیے کچھ لاشوں کے جسموں سے واقعی سکے نکلے یہ سلیبی ان سکوں اور خون سے رنگے ہاتھوں کے ساتھ جس کی مسلوب کیے جانے کی جگہ یعنی چرچ آف سپلیکا کے سامنے جمع ہو گئے اور خوشی سے نعرے لگانے لگے لوٹ مار کے دوران ایک سلیبی سردار نے ڈوم آف دی راک میں موجود سارا سونا اور قیمتی پتھر بھی قبضے میں لے لیے بیت المقدس میں موجود گھروں کے متعلق سلیبی لشکر میں یہ طے پایا کہ جو بھی جنگجو جس گھر میں پہلے داخل ہوگا وہ اس گھر کا اور وہاں کے سامان کا مالک ہوگا یہ طے پاتے ہی اب سلیبی لشکر کے جنگجو گھروں کی طرف دوڑ پڑے اور جلد ہی شہر کے ہر گھر پر ایک سلیبی کا قبضہ ہو گیا اس طریقے سے بہت سے غریب سلیبی جو ہزاروں کلومیٹر سے آئے تھے ان لمحوں میں مالا مال بھی ہو گئے شہر میں تو دوستو یہ لوٹ مار اور قتل عام جاری تھا لیکن اس دوران شہر کے فاطمی گورنر افتخار الدولہ کچھ محافظوں کے ساتھ حفاظتی دیوار کے ایک ٹاور میں چھپ گئے تھے وہ چند روز تک وہاں ہی چھپے رہے پناہ لیے رہے سلیبیوں نے اس ٹاور کو گھیر لیا لیکن افتخار الدولہ کو قتل نہیں کیا گیا افتخار الدولہ نے سلیبیوں سے مذاکرات کیے اور انہیں یقین دلایا کہ وہ اس قبضے کے خلاف مزید کوئی مزاحمت نہیں کریں گے ویسے دوستو وہ اس وقت کم از کم مزاحمت کی پوزیشن میں تھے بھی نہیں تو ان سلیبیوں نے یہ کیا کہ ان سے شرائط طے کر لیں انہوں نے رسمی طور پر شہر کو سرنڈر کر دیا اور بحفاظت شہر سے نکل گئے یہاں سے اپنے محافظوں کے ساتھ وہ مصر کی طرف چلے ان کی روانگی کے ساتھ ہی بیت المقدس پر سلیبیوں کا قبضہ مکمل ہو چکا تھا مسجد اقسا پر سلیب نصب کر دی گئی تھی لیکن دوستو بیت المقدس پر قبضے کے بعد بھی فسٹ کروسیڈ ختم نہیں ہوئی ایک آخری لڑائی ابھی باقی تھی میڈیٹرینین بحیرہ روم کے ساحل پر مصر کی حدود سے باہر ایک فلسطینی قلعہ اسکلان ابھی تک فاطمیوں کے کنٹرول میں تھا چنانچہ بیت المقدس سے سلیبی لشکر کا ایک بڑا حصہ اسکلان فتح کرنے کے لیے روانہ ہو گیا بارہ اگست کو ایک ہزار نانوے ٹین نائنٹی نائن کو سلیبیوں اور مسلمانوں کے درمیان آخری مارکا یہاں ہوا اس مارکے میں سلیبیوں نے فاطمیوں کو شکست دی اسکلان بھی ان کے قبضے میں چلا گیا اور یہاں کی فاطمی فوج بھی اب مصر کی طرف ہی پسپا ہوئی اسکلان میں کامیابی کے ساتھ ہی فس کروسیٹ پہلی سلیبی جنگ دوستوں ختم ہو گئی تھی اس فتح کی خبریں جب یورپ پہنچیں تو گھر گھر میں جشن منایا گیا لیکن دوستو جس شخص نے سلیبی جنگ شروع کی تھی وہ اس کامیابی کی خبر سننے کے لیے زندہ نہیں رہا تھا جی ہاں پاپ اربن ٹو جنہوں نے فرانس کے شہر کلرمونٹ میں سلیبی جنگ کے لیے تقریر کی تھی وہ مر چکے تھے پندرہ جولائی کو سلیبی لشکر بیت المقدس میں داخل ہوا تھا اور تقریباً دو ہفتے بعد انتیس جولائی کو ٹونٹی نائنتھ جولائی کو ان کی موت ہو گئی تھی اس زمانے میں چونکہ خبریں تاخیر سے پہنچا کرتی تھی اس لیے اپنے ڈیتھ بیڈ پر پوپ اربن ٹو فتح کی خبر نہیں سن سکے تھے تو یوں دوستو سلیبیوں کا پوپ اربن ٹو کا مشن پورا ہو چکا تھا بیت المقدس پر اب سلیب نصب ہو چکی تھی لیکن اس کا افیکٹ یہ ہوا کہ مسلم دنیا جو اب تک سلیبیوں کو اپنے لیے کوئی بڑا خطرہ نہیں سمجھ رہی تھی وہ یک بیدار ہو گئی سلیبیوں کی مقدس جنگ کروسیڈ کے مقابلے میں اب مسلمان بھی سر پر کفن باندھ کر لڑنے کے لیے تیار ہو گئے لیکن جو پہلا شخص سلیبیوں سے مقابلے کے لیے نکلا وہ صلاح الدین ایوبی نہیں تھا تو پھر وہ کون تھا اس نے کیسے سلیبیوں کے طاقتور لشکر کا بڑی کامیابی سے مقابلہ کیا یہ سب آپ کو دکھائیں گے لیکن دی کروسیڈ اینڈ این ایوبی کی اگلی قسط میں دوستو اگر آپ نے اس سیریز کی پہلی قسط نہیں دیکھی تو آپ بہرحال یہاں ٹچ کر سکتے ہیں یہاں دیکھیے اسکندر اعظم اور راجہ پورس کے درمیان لڑائی کی سنسنی خیز سچی داستان اور یہ رہی سیکنڈ ورلڈ وار کی مکمل کہانی